በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ልጆች በድጋሚ እንደምናደራችሁ እግዚአብሔር በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን፣ አሜን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን። እናንተ በሰፊው የለመዳችሁ በሰፊው መማር ያላችሁ ስለሆነ በእናንተ ፊት መቆም ብዙ ጊዜ challenge ያደርጋል። ግን የሚያስተምረው ምንድን ነው? ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ቃሉ ሕያው ቃል ስለሆነ ከቃሉ ነው የምንማረው። እኔም እናንተም ሁላችንም አብረን እንማራለን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለዛሬ የምንነጋገርበት የእግዚአብሔር ቃል ክፍል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ጀምሮ ያለው ነው። ቃሉን ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ተምራችሁት ይሆናል የሚታወቅ ቃል ነው። ግን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል አዲስ ስለሆነ በሰማነው ቁጥር እግዚአብሔር በዛ ቃል ውስጥ አዲስ ነገር ለእኛ ያስተምረናል። እንደዚህ ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 28 ከመጨረሻው እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ፣ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ፣ ከእኔም ተማሩ ከእኔም ተማሩ፣ እኔ የዋ በልቤም ትሑት ነኝና ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ። ቀንበሬም ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባው። መምህራችን ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። ከማን ተማሩ አለ? ከእኔ ከእኔ ተማሩ። ከእግዚአብሔር ያልተማረ ከኢየሱስ ክርስቶስ ያልተማረ እረፍት የለውም። አሁን ብዙ የሚባዝኑ የሚደክሙ የባዘኑ የደከሙ ነፍሳት አሉ አይደለም ለምን መሰላችሁ መምህራቸውን ስላላገኙ ነው እስቲ ወደ ቃሉ እንሄድ ይህን ባስተማረበት ዘመን እግዚአብሔር በስጋ ተገልጦ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት በመካከላችን ሆኖ በሚደንቅ ሁኔታ የማይታየው ባህሪ የዘላለም ክብሩ በሰው ባህሪ ተገልጦ መምህር ሆኖ በተገለጠበት ዘመን በዘመነ ስጋዌ ያስተማረው ትምህርት ነው። ዘመኑ ሩቅ ቢሆንም ሁለት ሺህ ዓመት ቢሆንም በዘመን ተሻጋሪ ስለሆነ እግዚአብሔር ቃል በዚህ ዘመን ይሰራል፣ በዚህ ዘመን አይሰራም ስለማይባል የዘላለም ቃል ስለሆነ ያው ቃል ስለሆነ በዚህም ዘመን ለእኛ ተነገረ። ስለዚህ እናንተ ሸክማችሁ የከበደባችሁ ምን አለ? ወደ እኔ ኑ አለ። በዛን ጊዜ ምን የነበሩ ሰዎች ነበሩ ማለት ነው። ሸክማቸው የከበደ ሸክማቸው የከበደ ጀርባቸውን ያጎበጠው ማጅራታቸው የዛለ ነበሩ። ክብር ግባውና እኔ እናንተን እንደማይ እናንተን እንደምታዩት አይደለም፣ እሱ ሁሉን ያውቃል አይደለም። ክብር ግባውና በሰው ባህሪ ቢገለጥም እግዚአብሔር ስለሆነ አምላክ ወሰብ ብለን ስለምናምን ሲያያቸው ምን ሆኗል ሸክማቸው ከብዷል፣ ጎብጠዋል። የሚያሳርፋቸው ይፈልጉ ነበር። እሱ ኢየሱስ የእረፍት ውሃ ተብሏል። ክብር ይግባው። የሚያሳርፍ ወደ ማን ነው አለ? ወደ እኔ አለ። የመጣውን ያሳርፋቸው ስለነበር ማለት ነው። ሸክም ምንድን ነው? ኃጢአት አይደለም። በዛን ጊዜ ይሰሙ የነበሩት እነማን ነበሩ? ኢትዮጵያውያን ነበሩ? እነማን ናቸው? አይሁድ። በአይሁድ ስርዓት ምንድን ነበር የሚባለው? የሚያመልኩት የሚከተሉት ህገ ኦሪት ነበር አይደለ? አይደለም። ህገ ኦሪት ስንት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ህገ ኦሪት ውስጥ ያለው እነሱ መጠበቅ ያለባቸው ስርዓት ወደ 623 ስርዓት አላቸው። ወጋ ወጉ ማለት ነው እና በእያንዳንዱ ቀን አድርግና አታድርግ ብለው ነው ከፍሎ የሚያደርጉት። ግን አሁንም በኦሪት ስርዓት ያሉት ይህን ነው የሚከተሉት እና ምናልባት ኢየሩሳሌም ሄዳችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ። በአጋጣሚ እግዚአብሔር ፈቅዶ ሄጄ ነበር እና የሰንበት ኤሊቬተር አለ ሊፍት የሰንበት እኛ እንዳገኘን ገባን እና ለካ አይነካም። አንድ አይነካም፣ ሁለት አይነካም። ገብቶ መቆም ነው። ይሄዳል፣ አንድ ላይ ይቆማል፣ ሁለት ላይ ይቆማል፣ ይከፈታል፣ ይዘጋል፣ የሚወጣም አይኖርም። ለምን ታውቃላችሁ? አንድን መንካት ሰንበትን መሻር ነው። ስለዚህ እነዚህ ወገኖቻችን በዛም ጊዜ የነበሩት የሚያጎብጥ ጣማውሪት ድካም፣ የኦሪት ድካም ሸክም በስቶባቸው ዝለው የነበሩ ሰዎች ናቸው። በእያንዳንዱ ቀን 365 ቀን ሙሉ አታድርግ የሚል ህግ አላቸው። ወደ 200 ደግሞ 38 ከዛም በላይ የሆነው ደግሞ አድርግ የሚል ህግ አላቸው። የኦሪት ጌታ በመካከላቸው ሆኖ እሱን ለማየት ግን ያልታደሉ ነበሩ አብዛኞቹ። እረፍት ፈልገው ከሸክማቸው የሚያሳርፋቸው ፈልገው የእረፍት ጌታ በመካከላቸው ሆኖ ያላረፉ ነበሩ። ስለዚህ ምን አለ ኑ አለ ኑ ያለበት ምክንያት ታውቃላችሁ ለምን አያሳርፋችሁም ለምን አያሳርፋቸው ሸክም አላቸው አይደለም ጎብጠዋል ደክመዋል ለምን ማያርፉት ፈቃድ ሰው ስንፈጠር ሰውን ሲፈጥረው ከሙሉ ፈቃድ ነው አብሮ የሰራው እግዚአብሔር በእኛ ፈቃድ አይገባም በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ይላል እንጂ በርግጄ ወይም ከፍቼ እገባለሁ አይልም። ጠላት ብቻ ነው ገፍቶ በርግዶ የሚገባው። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አይደለም። በበር የሚመጣ ነው፣ የሚያንኳኳ ነው። ስለዚህ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ አለ። ሸክም ኃጢአት ነው። ሸክም የኦሪት ሕግ ወጋወጉ፣ ስርዓቱ፣ ትብትቡ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚክዱበት ብዙ ነገር ነበር። እነሱ ኃጢአት ይሰራሉ፣ እገሌ ዝሙት ሰራ ብለው በድንጋይ ወግረገሉ ነበር። እነሱ እኮ ያው ናቸው። አንድ ቦታ ላይ ምን አለ ጌታ፣ እናንተ በኖራ የተለሰነ ግድግዳ አይደለም ውጭውን ታጠራላችሁ አላቸው። ውስጡ ግን ክፋት እና ተንኮል ሞልቶበታል። እንዲህ አይነት ሸክም የነበራቸው ሰዎች ነበሩ። ቅዱስ ጳውሎስም ወይም የዕብራውያን ጸሐፊ በዕብራውያን መልእክቱ ምን አለ? ቶሎ የሚከበንን ሸክምን ወይም ደግሞ ኃጢአትን ሁሉ አስወግደን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ አለ። ለምን? የሃይማኖታችን ራስና ፈጻሚው ኢየሱስ ነው። እሱን ተከትለን ይዳል። ስለዚህ ኃጢአት ሸክም ነው። ኃጢአት ያጎብጣል። ኃጢአት ያደክማል። ስለዚህ ከእኔ ተማሩ አለ። ወደ እኔ ማለት ምን ማለት ነው? በእኔ እመኑ ማለት በእግረ ስጋ መምጣት አይደለም ወይ እንደዚህ አሁን ቤተክርስቲያን መሄድ መምጣቱ አይደለም፣ እሱ አይደለም። ምክንያቱም ያኛው ለየት ይላል። በእኔ እመኑ አለ ጌታ። በሌላ ወንጌል በተናገረበት ትምህርቱ ምን አለ? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 37 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ ከበዓሉም በታላቁ ቀን በኋላኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ ይላል፣ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ። በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮህ ይላል። ይህንንም መንፈስ ቅዱስን ለሚቀበሉ በእርሱ ለሚያምኑ ተናገረን። በእኔ የሚያምን አለ የህይወት ውሃ ወንዝ ነው ከአፉ የሚፈልቀዋል። ስለዚህ ወደ ማለቱ ከእኔ በእኔ እመኑ ማለቱ ነው። እንዴት ነው የምናምነው? በእርሱ እንዴት ምን ብለን ነው የምናምነው? አምላክ ወሰን ብለን እናምናለን አለ እናምንም እንዴ እናምናለን። ሰው የሆነ አምላክ ወይም ደግሞ አምላክ ያው ሰው የሆነ አምላክ ማለት ነው። በዚህኛው መልኩ ትንሽ ያስቸግራል። እግዚአብሔር ሰው ሆነ ማለቱ ተገቢ ነው። የእኛ ባህሪ ምን ሆነ? አምላክ ሆነ። ግን በዚህ ውስጥ በጣም የሚደንቅ ትምህርት አለ። ሁላችን ከእሱ ልንማርና ማረክ ማረፍ ካስፈለገን ይህ ትምህርት በህይወታችን ሊኖር ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህን ወገኖቻችንን ባስተማረበት ትምህርቱ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔም አሳርፋችኋለሁ አለ። በእርሱ ማመን ምንድን ነው? እረፍት ነው በእውነት ኢየሱስ የነፍሳችን እረፍት ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ይህን ያላገኘ ብዙ አለ፣ በጣም ብዙ ወገን አለ በእርሱ ያላረፈ። በአንድ ወቅት ጌታ በአላዛር ቤት ገብቶ ነበርና ማርታ ትባክን ነበር አይደለም። መምህሩ መጥቷል፣ ትደክማለች። ማርያም ምን ታደርግ ነበር? ቁጭ ብላ አርፋ የህይወትን ውሃ ትመገብ ነበር። እንዲህ ነገራት እንጂ አለች። ትነሳ ታግዘኝ አለች። ማርያም ምን አደረገች? መልካም እድል መረጠች። በክርስቶስ እግር ስር ተቀምጦ ህይወትን መመገብ ማረፍ ነው። ስለዚህ በእርሱ ያመኑ ያርፋሉ ያርፋሉ። ከዛ ወረድ ብሎ ምን አለ? ከእኔም ተማሩ አለ። ከኔ ተማሩ ከማለቱ በፊት ቀንበሪን በላያችሁ ተሸከሙ በማለት ነው አስተምሮናል። አይሁድን ያጎበጣቸው ምን ነበረ ብለናል ቅድም። የኃጢአት ሸክም አደለም ኃጢአት ግን እንዲሁ ስታስቡት አሁን ቀንበር ቀንበር የሚለው ቀንበር ለምንድ ነው የሚያገለግለው? ያው ብዙ በግብርና ያለፋችሁ ታውቃላችሁ። መቼም ገበሬ የተባረከ አገልግሎት ነው አለ ግብርና በጣም የተባረከ አገልግሎት ነው። በእምነት ዘርቶ በእምነት እግዚአብሔርን ለምኖ በረከትን አትርፎ ለህዝቡ የሚመግብ ነው እና ቀንበር የሚሸከም ማን ነው? በሬ ነው አይደለም? ምን ያደርግበታል? በቀንበሩ ያርስበታል። ምን እርሻ አይደለም? ጌታ ከመምጣቱ በፊት ምንድን ነበር የሚያደርግ የነበረው ዲያብሎስ? በሰው ልጆች ላይ ምን አድርጎ ነበር? የኃጢአት ቀንበር ተመልከቱ። ባህሪያችን ለኃጢአት የሚስማማ ስለነበረ ጽድቅን አናውቅም ነበር። ማምለጥ እንኳን አንችልም ነበር። አሁን በሬ አንገቱ ላይ ቀንበር ከገባ ማምለጥ ይችላል እንዴ? አይችልም። ገበሬው ወደ መራው ነው የሚሄደው፣ ወይም አራሹ ማለት ነው። እኛም የሰው ልጆች በአጠቃላይ በማጅራታችን ላይ በልባችን ላይ ዲያብሎስ የእርሱን ቀንበር ሰጥቶን አሸክሞን የማንን እርሻ እናርስ ነበር? የእሱን የእሱን ስለዚህ ያንን ነው ሊሰብር የመጣው የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም። የጫንቃውን ቀንበር ሰብርሃል አለ በኢሳያስ ትንቢቱ አይደለም። እንደሱ እኮ ነው የሆነው። ዛሬ አማኑኤል ብለን አይደል የምናከብረው? ታዲያ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሆነ። ለምን ይህን ቀንበር ሊሰብረው ከዛም ሊያደርግን ለእኛ ቀንበሩን ሊያሸክምን የትኛውን ቀለል ያለውን ቀለል ያለውን ሸ ስለዚህ ከእኔ ተማረው ተማሩ ባለበት ጥበቡ ይህንን አይኖቻችንን ከፍተን ልንማር ያስፈልጋል። በተለይ በተለይ በአሁኑ ዘመን አሁን ባለንበት ዘመን ብዙ ከሱ የተማሩ ሰዎች ያሉበት ዘመን አይመስልም። በአባቶቻችን ዘመን በደጋጎቹ ዘመን እንዴት የተባረከ ዘመን እንደሆነ እንዲሁ ስናስበው ብዙ ሃይማኖት አሁን የምናገለግልባቸውን ቅዱሳት መጻሕፍትን ስርዓቱን ሁሉ የሰሩት መቼ ነው? ድሮ እኮ ነው የተሰራው አይደለም። እኛ እኮ መገልገል ነው ያቃተን እኮ አዲስ መስራት አይደለም። በእነሱ ዘመን ያለፉበት ዘመን ጥሩ ዘመን ይመስለኛል። ከሁኔታው ስናይ አሁን ካለንበት ሁኔታ ስናይ የተሻለ ዘመን ነው። ለምን? ከእርሱ የተማሩ ስለሆኑ እኮ ነው። ተመልከቱ። እግዚአብሔር ሰው የሆነበት ጥበቡ ለምንድን ነው? ሊያስተምረን አሁን እኮ የእኛ መምህራኖቻችን ብዙ ስለሆኑ ነው አይደለም? ብዙ ናቸው። የምንማረው ከብዙ ነው። ጊዜ የሰጣቸው ሰዎች ናቸው የሚያስተምሩን። አሁን በየቤታችን አይደል የምንሰማው የምናየው። ያውም ደግሞ እውነተኛውን ትምህርት አይደለም የሚያስተምሩና ጌታ ከእኔ ተማሩ ያለው በሚስጥረ ስጋዊ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሆነው? ሰው ነው የሆነው። እግዚአብሔር ሰው ሆነ። እግዚአብሔር ሰው በሆነበት ጥበቡ ተናግረን የማንጨርሰው ጥበብና እውቀት ተገልጧል። ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ ምን አለ? እንዲህ አለ። ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በዕብራውያን አንድ ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገበት ደግሞም አለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን አለ። ከዚህ በፊት ምንድን ያደረጉ? ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ ነገር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለማን ተናገረ? ለአባቶቻችን። ከዛ አሁን ግን ለእኛ ምን አለ? ሁሉን ወራሽ ባደረገው በልጁ ነገረን አለ። ዓለማትን በፈጠረበት እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ አለ። ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። አሁን እግዚአብሔር ሰው የሆነበት ምስጢር ለምንድን ነው ስንል የእግዚአብሔርን ፈቃድ እግዚአብሔርን መስለው የእግዚአብሔርን ክብር ሊወርሱ ለሚገባቸው የእግዚአብሔር ክብርና ልጅነትን ለማግኘት ለሚገባቸው ሰው ሆኖ ለማስተማር ነው እግዚአብሔር ሰው የሆነው። ስለዚህ መድኃኒታችን ከኔ ተማሩ ሲል እሱን አይተን እንድንማር ነው። ጌታ ከእኔ ተማሩ ባለበት አንቀጽ ምሏል። እኔ ምንድን ነኝ ብሏል? ምን አለ? እኔ ምንም አለ የዋህ አለ። በልቤ ትሁት ነኝ አለ። ምን ማለት ነው የዋህ ማለት? ደግ ቅን ሌላስ በቀል የሌለው ሌላስ ይቅርባይ እሱ የዋህ ነው የዋህ የሆናችሁ እዚህ ውስጥ <laughs> ለምን ሳቃችሁ በልጦች ናችሁ <laughs> ብልህም ሙሉ ተብሏል ነገሩ እንደ ርግብ የዋህ እንደ እባብ በለ ተብሏል። ግን ከእኔ ተማሩ ባለበት ትምህርቱ ግን እኔ የዋህ ስለዚህ የዋህ ካልሆናችሁ ከእርሱ አልተማራችሁም ማለት ነው። ከእርሱ ካልተማርን ደግሞ በነፍሳችሁ እረፍትን ታገኛላችሁ የሚለው ገና ጥያቄ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ለምን መሰላችሁ? መጀመሪያ ሸክማችሁ የከበደ ወደ ኑ ኑ ካለ በኋላ እኔም አሳርፋችኋለሁ አለ። ያ በጥምቀት ያገኘነው እረፍት ነው። ከዘላለም ፍዳና በደል የተላቀቅንበት ማረፍ ነው እሱ። ከዛ በኋላ ግን እጅና እግራችን አጣምረን ወደ የጎዳናችን ሄድን። አሁን ልጆቻችን አጥምቀን ምንም እናደርጋቸው የምናደርጋቸው? ምንድን ነው የምናደርጋቸው? እውነቱን ተናገሩ። እንደው ሃይማኖት ቁጭ ያላችሁ ታስተምራላችሁ፣ እውነቱን ተናገሩ። ትምህርት ሃይማኖት ያስተማራችሁ ትምህርት ወንጌልን ያስተማራችሁ ለልጆቻችሁ ተዋህዶን ያስተማራችሁ ካላችሁ እናንተ ከእርሱ ተምራችኋል። ግን አይመስለኝም። ባደግንበትም ማህበረሰብ ግልጥ ነው። አምልጠን ነው። እንዴት እንዳመለጠን አናውቅም። እግዚአብሔር እንዴት እንዳስመለጠን አናውቅም። እኔ አንድ አስተዳደር መምሪያ ኃላፊ ነበሩ እና አንዱ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ እና ጊዳሮት እባክዎትን ፍቀዱልኝ ስላቸው አታክረራሉ። እኔ እስከ 15 ዓመቴ ዘማሪ ነበርኩ እና ያጭሳሉ፣ ምን ይላሉ፣ በቃ እንደፈለጉ ነው። አሁን አታክረ 80 ዓመት ሲሞላኝ ጋቢን ይዤ እመጣለሁ አሉ። እንዲህ ያሉት በእውነት አታምረዋል። ምን ማለት ነው? ወልደን መስጠት የእግዚአብሔር ልጆች በምድረ በዳ መልቀቅ። እሱ ምን አለ? በአብና በወል በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው ያለው እያስተማራችኋቸው ምኑን ያዘዝኳችሁን። አሁን ችግር የተፈጠረው ከእርሱ የተማሩ መምህራን ስለሌሉ ካላችሁ እናንተ ላይ አይመለከትም። ከእርሱ ተምረው ደግሞ ምን ስላላደረጉ ስላላስተማሩ። እኔ በልጆች አገልግሎት ሐዋርታች አገለግላለሁ። እኔ ኑዛዜ ነው የምናዘዘው እና በአንድ ወቅት ጠራቸውን 15 ቀን በፊት ከአንደኛው ልጅ ጋር በእግዚአብሔር ነገር ስንነጋገር በዓለም የሚደርስባቸውን ፈተና በጓደኞቻቸው መካከል የሚሰጣቸውን ክፋት አንዳንድ ነገር ስናወራ አሁን ታች የምታስተምራቸው ልጆች ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመለሱ ይመስልሃል አለኝ። ይመስልሃል አለኝ። እንዳታስበው ነው አይመጡም። ኦርቶዶክሳውያን አይደሉም። ተስፋ ቁረጡ። አልተማሩም። ስለዚህ መሰረተ ሃይማኖት የለም፣ በዜሮ ተባስፋል እንኳን እዚህ ሀገር እግዚአብሔር ብለን በምናከብራት ሀገራችን እንኳን ህዝቡ መረን አይደል ያለው አይደለም አሁን እኮ የዘራ ነው እኮ የምናጭድ ያለ ነው። አሁን ሰው ለምንድን ነው ወጣቱ እንደሚያደርገው አይለ አንጋደን ተክለ ነው እንዴት አርገው ታዲያ ምን እንጠብቃለን? አንድ ተክል አንጋዳችሁ ከተከላችሁት እንደዛው ካደገ ማለት ጥፋቱ? ተካዩ ነው ጥፋቱ። መምህራነ ወንጌል የሉም። ብዙ ሊቃውንት አሉ፣ ብዙ መጋቢዎች አሉ። አይልፈ አላፋት መጋቢዎች አሉ ስማቸው ብዙ የሆኑ ግን ብዙ የተመገቡና ብዙ የበሉ የሉም። እንዲሁ ከእኛ ወገንም የወጡ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ምን ያሉ ብዙ ነቢያት አሉ አይደለም የመታቸው ብዙ ነቢያት ትንቢት የሚናገሩ ብዙ ሐዋርያት አሉ፣ ከእርሱ ያልተማሩ። ቅዱስ ጳውሎስ ጭንጋፍ የመሆን አለ ሐዋርያት ብዬ ልጠራ አለ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው የሆነው ሲባል ከእርሱ ስላልተማር። እሱ ምንድን ነው? የዋህ የዋህ ስለ የዋህነቱ ለመግለጽ እኔ ትንሽ ሰው ስለሆንኩ ዝም ነው ምለው። ዮሐንስ አፈወርቅ ሊቁ ምን አለ? እንደ እግዚአብሔር እየሰራ እንደ ባሪያ ታያል። ይሄ የዋህነት ነው። እኛ እኮ ካስቀመጡን ቦታ ላይ ለመውረድ ችግራችን አይደለም። በጣም እኮ ነው የምንቸገረው። ስላልተማርን እኮ ነው፣ ገርሶ ስላላየነው እኮ ነው። እሱ የዋህ ነው። የዋህነቱ በደልና ኃጢአትን እየሰራን እንኳን እንዳየ አይኖቹ እንዳየ የማይፈርድብን እኮ ነው። እዚህ ቆሜ ሳገለግል፣ እዚህ ቆማችሁ ስታመልኩ፣ ይህ ቅዱስ ስፍራ እግዚአብሔር በክብሩ የሚገለጥበት ስፍራ አይደለም? ለምን ዝም አለን? ለምን አልገለጠውም ኃጢአታችንን? ለምን ታገሰን? የዋ ስለሆነ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለመሰላችሁ? ለአገልግሎቱ ሾሞኝ ታማኝ አድሮ ስለቆጠረኝ አለ ኃይልን የሰጠኝን ክርስቶስን አመሰግናለሁ አለ። ጌታዬን አመሰግናለሁ። አስቀድሞ ተሳዳቢ፣ አሳዳጅ፣ አንገላችን ምንም ብሆን ይህን አደረገልኝ አለ። ነገር ግን ሳላውቅ ባለማመን ስላደረግኩት አለ ምሕረትን አገኘው የኦሪት ትብትብ በላዩ ላይ ስለነበረ ሰበረለት እግዚአብሔር በደማስቆ መንገድ አግኝቶት ማለት ነው። የጌታችንም ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ካሉ ከእምነትና ከፍቅር ጋር አብልጦ በዛ አለ። ኃጢአተኞችን ሊያድን አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ ሊቀበሉት እንዲቀበሉት የተገባ ነው አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው የሆነው ለምንድን ነው? ኃጢአተኞችን ሊያድን የዋህነቱ እኮ መፈንቅለ መንግስት ያደረገውን አዳምን መንግስት ሊሰጠው ነው ስለሆነ አይደል? አዳም እንደነበር መሆን የፈለገው አምላክ፣ ያውም ከማን ጋር ነው የሰራው? ከዲያብሎስ ጋር። እግዚአብሔር እኮ ውሸቱን እኮ ነው። ዲያብሎስ መጥቶ እንደው እንዲኮ ያላችሁ ውሸቱን ነው አትሞቱን እንደውም እሱን ነው የምትሆኑት፣ እኔ ስለማቅ ነዋል ስትበሉት ወዲያው እግዚአብሔር ነው የምትሆኑት አላቸው። ሴቲቱም አየች፣ ያማረ እንደሆነ ተመለከተች፣ ወሰደች፣ በላች። እኔ ብቻ ለምን ልሙት አንተም አብረህ ብላ ለማሰጠችው ለአዳም። አዳም የዋሁ ወስዶ በላ። ምን ሊሆን አምላክ እግዚአብሔር በገነት መካከል ሲመላለስ ደሞ ወዴት ነህ ክብር ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር ወዴት ወዴት ነህ አለው አዳምን መንግስቱን ሊገለብጥ ያሰበውን አዳምን ወዴት ነህ አለው። ስለዚህ ትሁት የሆነ ጌታ ይሄ የዋህ የሆነ ጌታ ፈልጎት መጣ። የአዳምን ባህሪ ገንዘብ አደረገ። ስለዚህ አምላክ ወሰን ብለን በምናምነው ትምህርት ውስጥ ምን አለ? የዋህነት ተገለጠ። እነዚህ ኃጢአት የከበዳቸው ኃጢአት ጫንቃቸውን ያጎበጠልባቸው ሰዎች በመካከላቸው የተገኘው ማን ነው? የኃጢአት ይቅርታን የሚሰጥ ኃጢአትን ይቅር የሚል እግዚአብሔር በስጋ ተገልጦ ነበረ። ስለዚህ ከሱ መማር ይህ ነበረ። አሁን ለኃጢአቴና ለበደሌ የመጣህ ጌታ አንተነ ከዚህ በኋላ ወደዛ አልመለስም ብለው የኃጢአትን ቀንበር ጥለው የእርሱን ቀለል ያለውን አታድርግ የሚለውን ቀንበር ለመሸከም ፈቃደኛ የሆኑትን ሊያሳርፍ ነው የመጣው። ለእነሱ ነው የመጣው። ከኔ ተማሩ የሚሰራው ለእነርሱ ነው። ተመልከቱ። በዚህ ብዙዎች ተጠቅመውበት አልፈዋል። ቅዱስ ጳውሎስን ምን አለ? እኔ ክርስቶስ እንደምመስል እኔን ምሰሉ ብሎ ተናግሯል። ተመልከቱ። እንደሱ የዋ ለሌሎቹ የሚኖር ለሌሎቹ የሚያስተምር መከራ የሚቀበል በእውነት ስለ እውነት የሚቆም ነበረ። ለምን አምላክ ወሰብ ከሚለው ትምህርት የተማረ ሰው ነበረ ጳውሎስ። እንዲህ አይነት ሰው ነበር። ወረድ ብሎ ምን አለ? እኔ የዋ ከዛ በኋላ ምን ያለው ትሁት ነኝ አለ። በልቤም ትሁት ትህትናው ቤተልሔም መወለዱ ነው እንዴ? እሱ ብቻ ነው ነው? ምንድን ነው ትህትናው? እግር ማጠቡ። እሽ ሌላስ? ነገር ማጠቡ ሌላ የለም። ሰው መሆኑ ትትና ነው አይደለም እንዴ? ነው እኮ እግዚአብሔር ትሁት ሆነ ስንል ነው የሰውን ባህሪ ገንዘብ ቅድም እንዳልኩት ዮሐንስ አፈወርቅ ምን አለው እንደ እግዚአብሔር እየሰራ እንደ ባሪያ ታየ። የባሪያን መልክ ይዟል። ይሄ እኮ የእኛ ባህሪ የተገዢ ባህሪ ነው አይደለም? እግዚአብሔር ግን ምን ሆነ? ፍጹም ሰው ሆነ። በእኛ ባህሪ ተገለጠ፣ ትሁት ሆነ። እንዲህ አይነት ዝቅታ ነው እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው። ከእርሱ የተማሩ ይህ አይከብዳቸውም። ይከብዳቸዋል? አይከብዳቸውም። ይሄው ነው ትምህርቱ፣ ይሄው ነው። እኔ የዋህ ነኝ የሚለው ምንን ያመለክታል? መሆንን ገብቷችሁ መሆንን አይደል? አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው እኔ ተማሪ ነኝ ቢል ምንድን ነው እሱ ተማሪ ነው። እኔ ዶክተር ነኝ ቢል ዶክተር ነው አይደል? ነኝ በሚለው ውስጥ መሆንን አሁን እኛ ክርስቲያን ምንድን ክርስቲያን ነን ለምን በደንብ አትሉም ነን በክርስትና የሚጠበቀውን ነገር ስለማናደርግ አጥሮንብን ነው እንጂ ክርስቲያን ነን። ይሄ ምን ይባላል መሰላችሁ? መጠራት። መመረጥ ነው ግን ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል። ለምን የተመረጡ ምንድን ናቸው ብሏል? ብዙ ናቸው የተመረጡት፣ ጥቂት ናቸው ይላል። የተጠሩትስ ብዙዎች ናቸው። ለምን መሰላችሁ? እነዛ የማይመረጡት አልተማሩም። መጽሐፍ ቅዱስ ሚዳል የእግዚአብሔር ቃል ካልሰሙ እንዴት ያምናሉ? ስለዚህ እምነት ወይም መዳን በእምነት ከሆነ ካልሰሙና ካላመኑ እንዴት ይድናሉ? እንደዚህ ሚራክል እንጠብቅ እንዴ? የለም እኮ አሁን ይሄ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው። እኔ እንደውም ይቅርታ አድርጉልኝና ድሮ በሀገራችን ምን ነበር የሚባለው? መሰረተ ትምህርት የሚባል ነገር አልሰማችሁ? ከመሀይምነት ነፃ ተብሎ ይለጠፋል በሩ ላይ። በጣም ደግ ነገር እኮ ነው። በጣም ብዙዎችን እኛ ራሳችን አስረኛ አስራ ሁለተኛ የነበር ሃይስኩል ውስጥ ገብተን እናስተምር ነበር። ተቤት መውጫ ነው ደስ ይል ነበር። ግን ይሄ ነገር አሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መጀመር ያለበት ይመስለኛል። እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ አይመስላችሁም? ኧረ ይመስለኛል እኔ ትውልዱ የሚያስፈራ ትውልድ ነው። የዋ ትውልድ አይመስለኝም። አሁን አይደለም ትሁት ነው አሁን ያለው ትውልድ አይደለም። ትልቅ ሰው የሚያከብር ትውልድ የለም። አሁን ትልቅ ሰው የሚገልን ያለው በጣም ትልቅ ሰው እንደው መርጦ ግንዱን፣ ምክንያቱም ግንዱን ከገደለ ቅርንጫፎቹ ይወድቃሉ። አሁን እኮ እንዲህ የተጀመረው ግንዱን ይቆርጡና አብሮ ነው የሚወድቀው። ለምን ያ ትውልድ ይጠፋል። እንዲህ አይነት ትውልድ የመጣው ከኢየሱስ ያልተማረ ስለሆነ ነው። አሁን ያልተማረ ስንል ማንን ነው የምንወቅስ ያለ ነው? መምህራንን ካሉ እንግዲህ ያው ብዙ ነገር ሊያረጉኝ ይችላሉ፣ እንደ ፈቃዳቸው ካሉ እና አንድ ማስታወቂያ ስመለከት እዚህ ሀገር ነው እና ልቤ ስለቀረ ነው። ምን ይላል ሰውየው ሰርጀሪ ሊያደርግ በዚህ በአልጋው ገብቷል እና ነርሱ እንደዚህ ይጠይቃታል። ቃስ ብሎ እንደው ይሄ ነገር ዶክተሩ እንዴ ጎበዝ ነው የሰርጀን ቀዶ ጥገና የሚያደርገው ጎበዝ ነው ይላታል። እኔ እንጃ አይ ምንም አይልም ትለዋለች። ምንም አይልም። ከዛ ዶክተሩ ሮጥ ይመጣና እንግዲህ ማስታወቂያው ልታዩ ይችላላችሁ። አይዞ ምንም ችግር የለም አብረን እሞክራለሁ፣ የቻልኩትን እሞክራለሁ ይለዋል እና ከሰው ይደነግጣል። ካልተማሩ እንዴት ያምናሉ አለን አይደለም ካልሰሙ እንዴት ያምናሉ አለን ወይም ደግሞ ካልተላኩ እንዴት ይሰብካሉ አለን መምህራኖቹ በደንብ ካላስተማሩ ወጥተው ካላስተማሩ እንዴት ነው ትውልዱ ሚድነው እንዴት ይድናል አያችሁ ለማስተማር መማር ያስፈልጋል እኔ እኮ እዚህ ጋር ቆሜ የምናገረው እናንተ ጋር ተምሬ አይደለም ብዙ ማቀው ነገር የለኝም እንደ ቃሉን ምስክር መምህር አድርገን ነው ግን ይሄ ሊያስጨንቀን ይገባል በእውነት የሚፈረድብን ጻድቅ በጭንቅ የሚድን ከሆነ ይላል እግዚአብሔር ቃል ጻድቅ የሚጭነው በምንድን ነው በሚድነው በጭንቅ ነው አለ ኃጢአተኛው ወዴት ይታይ ዘንድ አለው አለ እሳቱ ሲገለጥ የእግዚአብሔር ፍርድ እንዴት ነው የሚሆነው አይ ገሌል ስላላስተማሪ ነው ልንን ነው እንዴት ነው የሚሆነው ሃይማኖትን የሚያክል የከበረ ነገር አንዴ ካመለጠን እኮ የማንመለስበት ነገር ነው አይደለም። የዘላለም ህይወት እኮ ነው። ዝም ብሎ የቃቃ ነገር አይደለም እንጫወተው። የዘላለምን ህይወት የሚያክል ነገር መማር ጠፍቷል፣ ከጌታ መማር ጠፍቷል። ስለዚህ እሱ እኔ የዋህ ትሁት ነኝ፣ ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ አለ። ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ፣ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና፣ ስለዚህ ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ። ወደፊት ነው አሁን አይደለም። ስለዚህ ከጌታ ኢየሱስ የምንማረው ምግባር ሃይማኖት እሱን ነው የምንማረው፣ ዝቅ ማለትን። አሁን ያለው እኮ እኔ ይበልጥ አይደለም እንዴ? አይደለም እኔ ነው የምበልጠው በሃይማኖት በማህበረሰብ ያውም ፒላር የተባሉት በሃይማኖት በክርስትናው የተባሉት እኔ ነው የምበልጥህ የሚባባል ነገር ተጀምሯል። ይሄ ለመጠፋፋት ነው። ከክርስቶስ የተማረ ግን ምንድን ነው የሚያደርገው? ራሱን ዝቅ ያደርጋል። ያ ደግሞ ትንሽነት ሊመስል ይችላል፣ ግን ከፍታ ነው። ከፍታ ነው። ራስን ዝቅ ማድረግ ከፍታ ነው። የዋህነት ከፍታ ነው። ለምን? እሱ ስላደረገው፣ እግዚአብሔር ስላደረገው፣ እግዚአብሔር ስላስተማረው፣ ሆኖ ስላየ ነው። ዛሬ እኔ እንዲህ ብዬ ስናገር ሆኛ አይደለም፣ በእናንተ ጸሎት በእግዚአብሔር ቸርነት ወደፊት አገኘው እንደሆነ እንጂ እሱ ግን ነኝ ነው ያለው። የዋህ ነኝ፣ ትሁት ነኝ። ስለዚህ ሁኑ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ሁኑ ነው። ትምህርቱ ይሄው ነው። ተመልከቱ። በሌላ ስፍራ ላይ እኔ ቅዱስ ነኝ አለ እግዚአብሔር አይደለም። እናንተ ምን ሁኑ አለ? ቅዱሳን ሁኑ አለ። አሁን ያስቸገረው ፓርታይም ክርስትና አይደል? አይደለም ወይ? ነው። የኔ ነው የምናገረው፣ የእናንተን አላውቅም። ሰንደይ ሰንደይ እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ በሚያስፈራ ሁኔታ ሁለት ሰዓት በቅዳሴ ሰዓት እሱንም በእግዚአብሔር ቸርነት ካለፍ ነው ማለት ነው። ስንወጣ ሌላ ሰው ነው የምንሆነው። ልብሳችን አውልቀን ሌላ ሰው ነጠላችን የት እንዳለች ተጣጠፍና ትቀመጣለች። ስንመጣ አብረን ይዘናት እንመጣለን። ክርስትና እንደዚህ አይደለም። ክርስትና የእኛን ቀንበር አስቀምጠን የእሱን ይዘን የምንሄድበት ነው። ተመልከቱ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው ሆነ፣ በመካከላችን ተገኘ፣ ከኔ ተማሩ የሚሉትን ነገሮች ስንሰማ የእኛ የሆነውን ነገር አስቀምጠን የእሱ የሆነውን ነገር ልንወስድ ያስፈልጋል በእውነት ስለዚህ ትምህርቱ ይሄው ነው። ለማረፍ ከጌታ ለመማር ከእሱ የተማርነውን ለማጽናት እሱን ማየት ከእሱ መረዳት ያስፈልጋል። ጌታ ቅዱስ ጳውሎስ በቆላሲያስ መልእክቱ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሶስት ላይ እንደዚህ በማለት ገልጾታል። ስለ ክርስቶስ ይናገር ስለ እናንተ በሎዶቅያ ስላሉት ፊቴንም በስጋ ስላላዩት ሁሉ እንዴት ያለ ታላቅ ትልቅ መጋደል እንዳለኝ ልታውቁ ወዳለሁ አለ። ስለ እናንተ በሎዶቅያ ስላሉት ፊቴንም በስጋ ስላላዩት ሁሉ እንዴት ያለ ትልቅ መጋደል እንዳለኝ ልታውቁ ወዳለሁ አለ። ማን ያለው? ቅዱስ ጳውሎስ። ለምን? ልባቸው እንዲጸናና በፍቅርም ተባብረው በማስተዋል ወደሚገኝበት ወደ መረዳት ባለጠግነት ሁሉ እንዲደርሱ የእግዚአብሔርንም ምስጢር እርሱንም ክርስቶስን እንዲያውቁ እጋደላለሁ አያችሁ እነዚህ የተባረኩ መምህራን ናቸው ምንድ ነው የሚያደርጉት ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስን እንዲያውቁ እጋደላለሁ አለ ያውም ስለ እናንተና ፊቴን ስላላዩት ሁሉ ብሎ ያለ አሁን ከእነሱ ጋር እኛ አንድ ሀገር ስንኖር ሳያሳፍርም በእርግጥ በፍጹምና በጸጋ ከኛ እየተሻሉ ናቸው አለ እኛ ምን አደረግለኛ ለቤተሰቦቻችን እኮ አልደረግንም የእኛ ድካም ማለት እንዲህ አለ የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ በእርሱ ነውና አለ የተሰወረ የእውቀት የጥበብና የእውቀት መዝገብ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ መምህራችን ጌታ ነው ከእሱ ልንማር ያስፈልጋል ከሱ የምንተወው ነገር ከሱ ይሄ አይጠቅመኝም ብለን ከሱ የምንተወው ነገር የለም። ይሄ በጣም የሚደንቀኝ ነገር በተለይ ስለ ትህትና ባስተማረበት ትምህርቱ እነሱ ሲመረቁ ሐዋርያት ምንድን ነው ያደረገው? ሐዋርያትን መጨረሻ ቀን ሲያስተምራቸው በጸሎተ ሐሙስ እግራቸውን ያጠቡ አይደለም። የመጨረሻው ቀን ያ ግራጁዌሽን ደብለ ምርቃታቸው በምንድን ነው? እግዚአብሔር የሰውን እግር እኮ ነው ያጠቡ አይደለም። በስጋ አይደለም ምንድን ነው ይሄ ምን ምን እንዲያረጉ ፈልጎ ነው ይሄንን ትህትና ለምን ይመስላችኋል ትህትና ለምንድን ነው ይሄንን እግራቸውን እየነካ እንዳይረሱት ዝቅ ብሎ እንደውም አንድ አንዱ አንዱ አባት ሙሉት ነው አታጥበኝ ብሎ ስለዋለ ማን ያለው ነው ነው ያልታጠብም ባንተ አለ ትትና እድል የለህም ያለው አዎ ለምንድን ያደረገው ያንን እኛ በአመት አንዴ እንድናደርገው ነው እንዴ ነው ነው ወይ አይደለም። አሁን በየጊዜ ሳምንቱ የጣውል ማለት አይደለም። አደራችሁ እንደሱ ለማለት አይደለም። ይህ ህይወት ነው፣ ዝቅታን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው ሆነ ብለን ካለን እሱ የዘላለም አምላክ ሲሆን በኪሩቤል ጀርባ የሚቀመጥ ሲሆን የማይታየው ባህሪ ሲሆን የዘላለም ክብር ሲሆን በሰው ባህሪ ተገለጠ እኛን ለማዳን እንዲህ ከሆነ እሱ ዝቅ ካለ እኛ ደግሞ የእሱ ልንወስድ ይገባል ነው። ከእሱ የምናገኘው ትምህርት ይህ ነው። እሱን መምሰል አለብን ነው ዋናው ትምህርቱ። ከእርሱ የተማረ ሰው እሱን ነው የሚመስለው። ይህ ትዕቢት የሚባለው ነገር በሽታ ነው። ትዕቢት ከማን ያገኘ ነው? ከዲያብሎስ ነው። እሱ ትዕቢተኛ ነው። ቀድሞ አይታዘዝም፣ አይሰማም፣ የሌለውን የሚፈልግ ነው ዲያብሎስ። ምንድን ነው እሱ የሚፈልገው? አምላክ መሆን አደለም አምላክ እኮ ልሁን ያለው የሌለውን እሱ መልአክ ነው። ያው ተሰጥቶት ነበር፣ በቂ ነበር፣ ይበቃው ነበር አይደለም። የመላእክት አለቃ ነበር። ግን ምን የሌለውን ፈለገ፣ እግዚአብሔር መሆን ፈለገ። ያ ለትውታን ጸጋን ይሰጣል እግዚአብሔር፣ ትዕቢተኞችን ይቃወማል ተብሎ ተጻፈ። ስለዚህ ከጌታችን የምንማረው ትህትና ነው። ከኔ ተማሩ፣ እግዚአብሔር ሰው ሆኖ በእኛ ባህሪ ተገልጦ ያስተማረን የሄደበት መንገድ ነው። ስለዚህ እንዲህ ብናደርግ ምግባር ሃይማኖትን ከሱ ብንማር ብንይዝ ዛሬም ለነፍሳችን እረፍት እናገኛለን ማለት ነው። ለእኛ ብቻ አይደለም፣ ለትውልዱ አሁን በዚህ ሀገር በአብዛኛው ወጣቶቻችን በብዙ መልኩ እየተጎዱ እንዳለ እናውቃለን። በአንድ ወቅት ታችን ታስተምረ የነበረ አንድ ወጣት በፍርድ ቤት በዚህ ሀገር እስር ቤቶችና ፍርድ ቤቶች ብዙ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች እንዳሉ ነግራኝ ነበር። ይሄ ልብን የሚሰብር ነገር ነው አይደለም? እና እያንዳንዳቸውን ብትጠይቁ ስመ ክርስትና አላቸው በአብዛኞቹ። ስለዚህ በአርባ ቀናቸው መጡ። ከዛ በኋላ የሉም። ማን ነው ኃላፊነት የሚወስደው? ማን ነው? ወላጅ። ትክክል። ሌላስ? ሌላ ወላጅ የላቸውም እንዴ? አዎ ሌላ ወላጅ አላቸው፣ ግን እንደሚገባው ስላላስተማርናቸው ወደሚያሳርፈው ጌታ ስላላመጣናቸው በአብዛኞቹ እየተጎዱ ነው ያሉት። እነሱ ብቻ አይደለም። ይህ እኮ ውጤቱ የእኛ ነው አይደለም፣ እኛ ስለሌለን እኮ ነው። የምንሰጣቸው ነገር ያለን አንድ ነገር ነው። ምን ቤተ ክርስቲያን ማምጣት አይደል? ይህ እኮ ነው ያለን። ገልጸን የምናስተምራቸው እውቀት የለንም፣ እኛም አልተማርንም፣ የለንም። አሁን ተዋሂዶ የሚለውን ትምህርት ወይም ሌላውን መሰረታዊ የሆነውን ትምህርት ብንጠየቅ በአብዛኞቻችሁ ታውቁ ይሆናል አላውቅም፣ ግን በብዙዎች ዘንድ ላይገኝ ይችላል ይህ እውቀት። ስለ ሃይማኖት ስንጠየቅ ወይ መምህር ገቢ ብለን ነው የምንሄደው አይደለ? እንደዚህ ነው ያለው። ይሄ ለምንድነው የትምህርቱ ጉድለት ነው። ከትምህርት ጉድለት የተነሳ የደረሰብን ትልቅ ፈተና ነው። ስለዚህ ይህን ለማሸነፍ ተመልከቱ፣ ይህን ለማሸነፍ በአሁኑ ዘመን መሰረተ ሃይማኖት ልንማር ያስፈልጋል። ይህንን እንማር የሚገባው ከማን ነው? ከጌታ ኢየሱስ። ስለዚህ ቅዱስ ጌታችን ኢየሱስ እንዳለው ለነፍሳችሁም ረፍት ታገኛላችሁ፣ ቀንበሬም ልዝብ፣ ሸክሜም ቀሊል ነው ብሏል። ስለዚህ ዝለው ደክመው ባዝነው ተቅበዝብዘው የመጡት ሁሉ እሱ ጋር ከደረሱ ምን ሆነ ይመለሳሉ አርፈው ቀለል ያለ ሸክም ተሸክመው በነፍሳቸውም እረፍትን አግኝተው ይመለሳሉ እና እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ የሚያስተምረን የልጁን መልክ እንድንመስል ነው ሌላ ነገር የለውም የእኛ መምህራኖቻችን ብዙዎች ናቸው ከነሱ ብንማርም መጨረሻ ላይ ግን መሆን የሚገባን ወይም መምሰል የሚገባን ማንን ነው ልጁን ነው ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር አስቀድሞ የልጁን መልክ እንዲመስሉ ወስኗል። እነሱን ነው የጠራቸው ብሏል። ተመልከቱ፣ የተጠሩት እነማን ናቸው? የልጁን መልክ እንዲመስሉ የታሰቡት፣ በስላሴ የታሰቡት፣ በእግዚአብሔር የታሰቡት ምን እንዲመስሉ? ልጁን እንዲመስሉ። ተመልከቱ፣ እሱ አባ አባ ብሎ የሚጮህ የልጁን መንፈስ ሊሰጠን ተብሏል። ስለዚህ ልጆች ከሆንን የእግዚአብሔር ልጆች ከተባልን እግዚአብሔር በልጁ ሆኖ የሰራውን በጎ ነገር መልካም ነገር ልንማር ልንይዝ ያስፈልጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር በቸርነቱ በዚህ ዘመንም ለእኛም የሚተርፍ ለወገኖቻችንም የሚተርፍ ትምህርትን እንድንማር በጌታ እግር ተቀምጠን እንድንማር ነፍሳችን እንድታርፍ ቅዱስ መንፈሱን ይላክልን፣ እሱ ይርዳን። የመከረን ያስተማረን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን።